Привет, друзья! Меня зовут Евгений Радыгин, я 3D-программист в компании Blend 4 Web. Я вам сейчас немножко расскажу о таком интересном эффекте, который у нас применяется на некоторых объектах, который называется wind Bending. А, что это такое? Это такой эффект, который позволяет а, на объекте, а, э, обычно используемый для растительности, например, получить э, интересный такой вот а, эффект как качание под воздействием ветра. То есть качание ствола, допустим, или там э, мелкие движения листьев и веточек. А, значит, как у нас это все организовано в LandForweb? На самом деле мы э, подсмотрели, можно так сказать, подход к реализации этого эффекта в Crytek. Э, и э, давайте я вам сейчас изображу примерно, э, что это все собой представляет у нас. Значит, винбендинг у нас вообще состоит из э, двух частей. Первая часть, давайте возьму еще черненький цвет. Первая часть это main bending. Давайте мы так и напишем. Main bending. Основное э, качание. То есть это изменения положения, э, предположим, ствола нашего растения. Э, как это все выглядит? Есть у нас, допустим, деревце какое-то там. А, на него действует ветер под определенным направлением. А, и что должно делать себе дерево? Оно должно, разумеется, наклоняться. В итоге мы получим э, под воздействием ветра что-то вот, вот такое вот. То есть наша пальмочка предположим, эта в меру моих художественных способностей, а, наклониться И она будет постоянно производить покачивание. А, что у нас для этого делается в движке? А, у нас есть несколько параметров, которые позволяют настроить этот мейнбендинг. Во-первых, это... Сейчас я буду тут щелкать, чтобы снова не забыть. Во-первых, это угол наклона, angle. Что он собой представляет? То есть есть у нас ось объекта. Кстати, вот его origin, да, я не сказал важную деталь. А, изменение положения вот этих всех вершин объекта происходит относительно origin. То есть origin, предположим, у нас находится э, на Земле. Э, значит, есть ось объекта, при воздействии ветра объект наклоняется. Максимальный угол, на который он может отклониться, это вот именно тот самый параметр, который у нас настраивается в движке. Назовем его этот угол альфы. То есть альфа это максимальный угол отклонения. А дальше, следующий параметр это частота колебаний. А, назовем ее frequency. Значит, frequency это частота, с которой у нас будет объект а, ходить относительно центра туда-сюда. А, насколько быстро это будет происходить? Ну, с ним нужно быть довольно аккуратным, потому что можно довольно непредсказуемые получить вещи, если его сделать, допустим, очень большим. А, также для мейнбендинга у нас существует такая настройка, как подкрашивание вертексным цветом. Это значит, параметр, который называется main stiffness. То есть основная жесткость э, нашего объекта, который подвергается воздействию ветра. Э, как это работает? Ну, то есть мы можем изобразить это вот таким вот образом. Э, наша пальма. Почему она, собственно, здесь отклоняется так сильно? А как раз потому, что вот этот вот main stiffness определяется вертексным цветом. Чем он темнее, а, точнее, чем, а, наоборот, э, если мы говорим о вертексном цвете посветлее, то есть белый, тем сильнее он отклоняется. Допустим, внизу он черный, и постепенно все светлее, светлее, светлее. И здесь он совсем светленький. То есть вот эти части будут сильнее всего отклоняться. Таким образом мы разукрасим объект, чтобы вот именно эти части двигались сильнее относительно нашего Origin. Так, это то, что касается первой составляющей мейнбендинга. Теперь, значит, кусочек. Вторая часть. Вторая часть это более мелкие колебания. Они называются у нас Detailed Bending. колебания веток и листьев на нашей растительности. Ну или не на растительности, смотря чего вы там будете подвигать воздействию ветра. А здесь, что мы имеем, какие параметры мы имеем здесь? А, здесь опять же мы можем говорить об амплитуде, так, что я написал странно. А, о частоте И э, вообще амплитуда у нас на два типа делится, вот именно в detail bending. На амплитуду движения веток и на амплитуду движения... Давайте так вот и напишем. Значит, branch это ветки. И э, листья. Назовем их leaves. Так, теперь давайте посмотрим на то, э, что, собственно, происходит с геометрией объекта <coughs> при э, воздействии Detail Bending. Мы уже определились, что у нас происходит в Main Bending, теперь поговорим о э, именно изменении геометрии в более мелких колебаниях. А, как обычно делается дерево? Это, если это какое-то оптимизированное там, игровое приложение, то мы имеем, допустим, листву и э, для упрощения в ней э, многие ветви это просто такие вот, допустим, плейны там, на которых уже натянуты текстуры внутри. А, на примере одного вот такого плейна давайте посмотрим, э, как у нас себя будет вести, будут вести себя ветви и листья. То есть одна веточка. Вот у нас есть этот плейн. А что собой представляет воздействие на ветви? Это очень простое изменение геометрии на самом деле. То есть, э, что произойдет с вертексом под воздействием э, под воздействием э, бендинга на ветви. Он будет всего лишь навсего смещаться в вертикальном направлении. То есть все вертексы смещаются в вертикальном направлении. Так у нас вот организован WinBanning на данный момент. В дальнейшем, возможно, мы еще модифицируем систему, но сейчас это вот так вот. А, то есть мы задаем а, амплитуду, чем она выше, тем сильнее они колеблются в вертикальном направлении. Это а, branches. А, когда мы говорим о листочках, опять же также нарисуем этот плейник с его верхностью. А здесь смещение всего лишь на все в горизонтальной плоскости. То есть даже можно вот так изобразить. Да, здесь мы напишем э, ось Z, а здесь будет X и Y, если соответствует блендерской терминологии. Это у нас листья. Так, а, и, значит, теперь мы знаем, что примерно будет происходить с э, вертексами на ветках. Посмотрим немножко на дополнительные настройки, которые нам позволяют кастомизировать это все поведение. Здесь у нас также используется, как собственно в реализации от Крайтека, вертексные цвета. У нас имеются значит, три вертексных цвета, которые воздействуют на Detail Bending. А, первый – это так называемый leaf stiffness, то есть жесткость э, листьев leaves stiffness. Второй это э, довольно интересный параметр. Это фаза листьев, leaves phase. А, и последний параметр это overall Я сейчас скажу подробно, что, что они отличают. Первый – это, соответственно, жесткость каждого из листочков. Насколько сильно у нас происходит влияние а, детейл-бендинга именно на листья. Насколько сильно они смещаются просто-напросто в э, этих двух направлениях. А, Leaf Space – это такая вот а, такая интересная настройка, э, то есть подкраска веток цветом, которая позволяет добиться неравномерного движения для всех веток в нашем дереве. То есть каким-то образом выглядит. Вот, допустим, у нас есть несколько веточек. Чтобы они все колебались в разных фазах, мы э, можем внести такую небольшую рандомизацию и подкрасить их всех слегка э, с разным оттенком. То есть, допустим, этот у нас будет темный, у него будет своя фаза. Вот этот будет посветлее. Этот будет какой-то средний между этими первыми двумя. То есть мы вносим рандомизацию в движение веток. Именно таким образом мы объясняем э, движку, что это вообще разные ветки. Мы их разделяем э, разными значениями leaf space. По-другому просто никак не определить этого. Так, и последний параметр это э, overall stiffness, общая жесткость, которая у нас э, записывается. Ну, хотя это я вам чуть попозже покажу, э, какие каналы они записываются общая жесткость, которая как раз определяет э, перемещение в, э, для всей ветки, то есть range, э, грубо говоря, bending, насколько сильна амплитуда. Так, наверное, с теорией все. Сейчас я чуть-чуть вам покажу, как это у нас все работает в движке. Значит, здесь мы видим, здесь мы видим э, небольшую модельку дерева, а, давайте мы сейчас с вами переключимся в какой-либо из этих цветов. А, вот, кстати, хороший пример, да, можно посмотреть. А, сейчас мы видим... Так, давайте я изолирую объект. Мы видим вот этот вот э, ствол дерева с э, листьями, такими лопухами даже, я бы сказал, который подкрашен равномерно э, снизу вверх таким градиентом. А, то есть вверху он почти белый, но будет серьезные колебания. И вот центр, как мы это и говорили, он а, практически, ну не практически, даже вообще черный. То есть он не будет смещаться вот здесь вот под воздействием main bending. А, main stiffness верхнего цвета. Дальше посмотрим на голубой канал. Что это такое? Это мы можем посмотреть, кстати, в настройках объекта. Это тот самый Overall Stiffness. Э, жесткость ветвей, и она и будет определять, насколько серьезно под воздействием э, branches э, бендинга, грубо говоря, будут смещаться наши ветви. Еще один канал красный. Это как раз жесткость листочков. То есть, э, как вы можете обратить внимание, по центру эти лопухи не будут э, колебаться, а по краям они будут совершать уже серьезные движения, то есть они будут э, качаться по горизонтальной, горизонтальной плоскости, сильнее всего на краях, как, собственно, это и должно быть в реальном дереве, потому что жесткость внутри более большая, а снаружи они могут ходить гораздо сильнее, стороны в сторону. И последний цвет, зеленый канал, Здесь он не совсем корректный. А, на самом деле, ну мы с вами говорили, он должен обозначать а, различные ветки. То есть а, это градиент, точнее даже оттенки зеленого цвета, а, которые определяют фазу для отдельных, а, ну фазу отдельных ветвей как раз определяют. Мы таким образом как раз и говорим движку, что это разные ветки. Вот. А, теперь мы знаем, как это все работает. Давайте посмотрим, как это выглядит в движке, что вообще происходит под воздействием ветра. Сейчас я переключусь. Вот так вот эта пальмочка выглядит. То есть, обратите внимание, э, у каждой ветви как раз по центру э, наибольшая жесткость, и по краям, поскольку листья свободные, там жесткость э, снижается. А, давайте я чуть-чуть увеличу силу ветра, чтобы вам было хорошо видно. То есть, вот, у основания мейнбендинг никак не влияет на наш объект. Дальше, поскольку он сильнее подкрашивается, происходит более сильное смещение вершин под воздействием мейнбендинга. А, и если мы приблизимся, сейчас я снижу немножко, приблизимся к одной из веток, а, мы видим перемещение и в горизонтальной плоскости, и в вертикальной. Но ну, вертикально оно не очень сильное, потому что там а, довольно маленькое значение по э, жесткости Oil Stiffness э, для данного всего объекта. Значит, мы видим перемещение вертикальное и вот, вот таким вот образом, наверное, будет видно лучше. Перемещение горизонтальной плоскости. То есть туда-сюда дергаются эти вершины. Сейчас мы сильнее еще сделаем. Вот так вот они дергаются. Это как раз смещение э, листвы. О, да, здесь хорошо видно. Вот. То есть э, вот таким вот несложным, по сути, образом у нас организовано, организовано влияние вет, э, ветра на различную растительность, ну или на другие объекты, которые могут быть подвержены вот таким вот колебаниям. А, на этом все. А, э, собственно, если у вас будут какие-то еще вопросы по разным технологиям, задавайте, пожалуйста, в комментариях. Спасибо.